Герана «Покорение вершин», второй сезон. И я на самом высоком дереве мира. Только, правда, если я свалюсь, то я упаду. Вот так удобнее. Самое высокое дерево в мире – сосна. Находится в городе… А, муравей! Я помню, в городе… ты западешь, ты свалишься!